Имате право слободно според својот избор и своите убедувања да го дадете својот глас. Немојте да подклекнувате на стравот, притисоците и заканите и да дозволите вашиот глас да биде искористен за изборни манипулации. Спротивставете се на изборните манипулации и изборете се за своето право на слободни и демократски избори.